Thank you היי נשמות יקרות, כאן דוד דהן, מחבר השיטה מעבר לקשר, איזון בגוף ונפש בעזרת ביואנרגיה קבלית. בסרטונים הבאים אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי לחוויה מרתקת על מנת שנבין כיצד בעזרת הביואנרגיה הקבלית והשיטה מעבר לקשת אנו יכולים להגיע לשפע האלוהי הטוב והאמיתי. אז אנא, הצטרפו אליי לסרטונים הבאים, ואני רוצה לאחל לכם שתהיה לכם שבת שלווה, רגועה והמון אהבה.